p r o えということで今日は大阪鶴橋の冷麺をいただきたいと思います徳山冷麺ですね生麺でこれはうまいと思うよ前一度ね鶴橋で冷麺食べたんだけど すごい美味しかった思いが残ってるのねそれではいただきますうんうまい冷やし中華とはまだ。 った感想ですねうんうまいですあとオクラとジュッキ食べますオクラうんうまい とラー油をいじめますあこれはいいなうんラー油足した方がうまくなった ごめんちょっと暑い さいから大丈夫だよさっきまでね雷と雨がすごかったんだけど今収まりましたねこの前の動画で花火がバンバンしわってたんですけどあれ見てね思い出したことが一つあってちょっと喋ろうかなと思ってるんですけど 諏訪湖の方で、ね、諏5年生か某都道府県に住んでまして、まあ、漁師町なんでね賑やかなとこだったんですけど寝る前にトイレ行こうと思ってトイレ入ってたらこの間の花火みたいにバンバンバンって音が聞こえたんですよねあれ花火かなとか思ったんだけど 23発飛行機で終わっちゃったからなんだこれと思って寝たんですよそしたら次の日の新聞にあるおじさんが散弾銃をね斬射したらし してほんと花火みたいな音がバーンバーンってなんで散々ぶっ放したんかわからんけどまあその人は捕まったみたいですけどねごま油このままかけてみようかなあんまりいいですよごまの風味が増えてかな うんこれはいいあそうだ散々術といえば通学生の頃から仲間と騒いじゃんですよ そしたら、ボうボうの家から、おっさんが飛び出してきて、三段ずをね、こっち向けて、うるせえお前だって言うんですよ。三段子向けなんて、もうビビりましたね。そこ、逃げましたよ。 体どんなところに住んでるのかなっていう話なんですけど近況で言えば何があったかというと梅雨ぐらいからゴーヤの種をまいたんですよそしたらねすごい繁殖して ゴーヤの実がなってもう収穫に入れるんですけどなんか聞いた話によるとゴーヤは緑ですよねそれが熟すと黄色になるらしいんですよ黄色になるとね苦味が抜けて美味しいらしいんで種も食べれるみたいなんでねちょっと収穫作業したいなとは思ってるんですけどもね 島の愛にぐらいの亀そうでかいの命のし歩きでね踏んづけるわけにいかないしなんとか避けて通ったんですけどこっち田舎だからね道路に亀がいっぱい出てくるんですよ本当に野生の王国だなって感じ んかこれお腹にたまるわまあ2人前なんだけどねうん この間生体麻痺の関係で病院行ってここにね注射針ブスッと刺してヒアルロン酸を注入してきたんですよそれまでは利が続かなくて会話もねなかなかできなかったんだけどさすがにね治療してもらうとまあ聞きにくいんだけど声が続くようになりましたねちょっと前まではもう単語単語で、ね、会話してたんで長く喋れないんですよもう単語 単語単語って感じだったんですけどねまあでもこれの効果も3ヶ月ほどなんでまた行かなきゃダメなんですけどもねだいぶ楽になりましたね喋るのもね まあ、その病院、音声外来なんですけども、患者さんにね、男の人で、もうアナウンサーみたいな綺麗な声で喋る人が、診察に来てたんですよ。なんで声出るのに来てるのかなと思ったんですけどね。すごいいい声してるんですよね。もしかしたらそういう仕事して、ケアするために通ってるのかなとか思ったりもしたんですけどね。 考えらねもし俺が声の仕事ねアナウンサーとか声優ねそんな仕事まあ歌手は歌手もそうなんだけどしてたらもうどうにもできないしねこんな声ではねその点はまあ助かったなとは思うんですけどもね 作れるなこれあ美味しかったですわ冷やし中華といい冷麺といいやっぱこれ夏のもんですからね今日なんかでもすごく暑かったけどこういうの食べるとねやっぱさっぱりしますね なんか本当に声を出しやすくなって自分的にはいい感じなんですけどねまだまだ、まあ、ダメな部分もあるんですけど頑張っていきたいと思いますそれでは今回は J メンでしたまたお会いしましょうごちそうさまでした